Generation. Street Fighter 3. E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar Street Fighter 3 e eu vou escolher a Ibuki! É, infelizmente não tem Chun-Li. E a primeira luta é contra Helena! Essa manja dos Paranauê. Vamos lá! Pro chão! Toma! You win. Perfect. Ah, moleque! Opa! Round two. Fight. Vai, vai, vai, vai, vai! Toma! Helena, fora! Ahá! E vamos para a próxima luta! E agora sim! Vamos lá! Esse é brasileiro, hein? One, Toma! Ahá! E vamos para a próxima! E agora, ouro! Outro brasileiro! Round 1, fight! <laughs> Toma! You win. Round two. Fight. É isso aí! E agora, Alex. Vamos lá, Ibuki. Pra cima dele. E a música. Ha! Vamos! with. É isso aí! E agora, Yum! Vamos lá, que esse é difícil, hein? Round 1, fight! Ih, tá quebrando tudo. <laughs> opa, opa. Calma, bloqueia. Agora! Ha! Beleza! E agora, vamos para a próxima! E agora, Rio! Vamos lá, Ibuki! Acabe com ele! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! protagonismo aqui não! O quê? Impossível! Ah, maldito! Vamos lá que é pra decidir! Ah, isso não vai ficar assim não! Vamos lá! Que isso? Ah! Vai, vai, vai! Toma! You win. Essa foi por pouco. E agora, vamos para o chefe! Kill! E ó o cara aí! Vai, vai! Ah! Maldito! Ah, vamos lá que é pra decidir! Nossa! Nossa, um hit já era. Vai, vai, vai, vai. Nossa. O quê? O quê? Não matou? Toma! Ah, moleque! É isso aí, conseguimos! Se quiser mais vídeos de Street Fighter, não esqueça do like. Se você quiser ver mais vídeos de Street Fighter, é só conferir a playlist correspondente que vai estar tá aqui no card.